हेलो वेलकम फ्रेंड्स आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की है एक्सेल में हम नया क्या सीखेंगे आइए आपको दिखाता हूँ यहाँ पर देख सकते हैं ये नेम ऑफ बुक लिखा हुआ है और इनकी प्राइस लिखी हुई है यहाँ पर सात सौ सत्तर रुपये लिखी हुई है ये आठ सौ है ग्यारह सौ है बारह सौ है तेरह सौ है पाँच सौ पचास है ठीक है अब यहाँ पर देख सकते हैं इसके बगल में सूरज सर लिखा हुआ आ रहा है इसके भी बगल में सूरज सर लिखा हुआ है ये कैसे हुआ ये आपको बताता हूँ देखिए सेम फॉर्मेट मैंने कॉपी किया है यहाँ पर सेम जो है इस तरीके से लिखा गया है ठीक है अब इस पूरे डेटा को आपको सेलेक्ट कर लेना है ठीक और क्या करना है कीबोर्ड से एक शॉर्टकट की प्रेस करनी है कंट्रोल वन ये तो फॉर्मेट सेल की शॉर्टकट की होगी ये आपको पता ही है यहाँ से कस्टम पे जाना है और कस्टम पे जाने के बाद ये जो जनरल है इसको आप हटा दीजिए यहाँ से ठीक है फिर आप एक बार हैश लगा लीजिए फिर कॉमा दीजिए फिर तीन बार हैश लगा लीजिए एक दो तीन तीन बार हैश लगाने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है लिखना है जो भी आप देना चाहते हैं जैसे मैं यहाँ देना चाहता हूं इंडिया तो यहाँ पर आपको क्या करना है लिखना है इंडिया इस तरीके से इंडिया लिख दिया मैंने जो भी आप दे, देंगे वो चीज यहाँ पर आ जाएगी तो ये देखिए मैंने इंडिया दे दिया तो ये यहाँ पर इंडिया ही लिखा हुआ आएगा अब अगर मैं किसी बुक का नाम यहाँ पे लिखता हूँ जैसे सपोज कीजिए कि मैं यहाँ पर एक्सेल लिख रहा हूँ या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कर देते हैं तो ये लिखा मैंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल तो जैसे मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिखूंगा और उसकी प्राइस पे आऊंगा ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर इसकी प्राइस दे देता हूँ तो मान लीजिए आठ सौ अस्सी रुपये प्राइस है तो यहाँ पर इंडिया अपने आप आ जाएगा और ये सब इंडिया में कन्वर्ट हो जाएगा देखिए ये सब इंडिया आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो यहाँ पर इस तरीके से आप ये कर सकते हैं इसके जगह आप रुपीज का तो वो भी लेके आ सकते हैं ये तो मैंने पहले ही बताया है तो कंट्रोल वन कीजिए इसको हटा दीजिए और रुपीज लिख दीजिए यहाँ पे आर लिख दीजिए जो आपको लिखना है वो लिख दीजिए और यहाँ पर वही चीज आ जाएगी तो यहाँ आर एस लिख देता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ तो देखिये यहाँ पे रुपीज आ गया तो ये इस तरीके से कर सकते हैं ये बहुत ईजी है कैसी लगी ये वीडियो कमेंट कमेंट बॉक्स में बताइए thank you for watching this video